Herif hasar yemiyor. Bu niye biliyor musun? AP yok takımda çünkü. Bitti asasın. <laughs> Savaşa başlıyor belki. Bu ne ciddi misin sen ya? Herif hasar yemiyor. Kaç hasar vurduğuna bak. Yapacağım midimiz tavan yani. Bir de AP olması gerek abi. Ya sol kazandı ya ananı neyse. Abi, böyle bir yeri şey olabilir mi ya? Lan vurdukça ben hasar yiyorum amına koyayım. yok. <laughs> <laughs> Gerizekalı. Adam olduğu yerde durdu yalan onun. <laughs> sus sus gerizekalı sus. Aptal ya. Vallahi. Ulan Trundle olacaktı ulti atak. <laughs> Kaybettim.